हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स आज एक शॉर्टकट की मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर देख सकते हैं ये इन लोगों की सैलरी है ये सूरज सर है पंद्रह सौ रुपया महीना पाते हैं लॉकडाउन में ये हाल हो गया है राम सर हैं तो चार हजार पा रहे हैं लॉकडाउन में अवनीश सर हैं तो छह हजार पा रहे हैं राकेश सर तीन हजार पा रहे हैं रितेश सर पांच हजार पा रहे हैं मनोज सर चार हजार पा रहे हैं ठीक है और सताईस सौ रुपया राहुल सर पा रहे हैं महीने का ठीक है ये तो कंडीशन है सबसे कम सूरज सर का हम ही है तो ये देखिए इज इक्वल टू का निशान लगाइए और अब हमें क्या करना है अच्छा इज इक्वल टू का निशान लगा करके हम सम करते हैं ना तो यहाँ पर लिखेंगे सम तो ये सम हो जाएगा ये ये आ गया अब यहाँ से यहाँ तक हम इसको ड्रैग कर लेते हैं ये ड्रैग कर लिया हमने इसको बंद किया एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर ये टोटल आ गया है ना ये फॉर्मेट हम यही रखेंगे तो यहाँ से फॉर्मेट पेंटर पे चल के और ये फॉर्मेट जो है यही रख लेते हैं हम तो ये देखिए यहाँ पर टोटल आ गया है तो यहाँ पर टोटल मैं लिख देता हूँ ये टोटल है ठीक है तो टोटल तो आपने बहुत ही आसानी के साथ कर लिया अब एक शॉर्टकट की बताता हूँ ठीक है ये टोटल मैं अगर डिलीट कर देता हूँ यहाँ से फिर आप यहाँ पर अल्ट प्रेस कीजिए और फिर इज इक्वल टू प्रेस कीजिएगा तो आप देखिएगा कि इसी वाले जो आपका सेलेक्टेड पार्ट है आप देख लीजिए वो टीचर्स की सैलरी को ही सेलेक्ट कर रहा है और एंटर प्रेस कर रहा हूं तो ये आंसर आ जा रहा है तो आप पूरा डिटेल में करने के बजाय आप सीधे यहाँ पे आइए और ऑल्ट के साथ इज इक्वल टू प्रेस कीजिए डायरेक्टली एंटर मार दीजिए मतलब कितना भी आपका डेटा होगा सब सेलेक्ट कर लेगा एक ही बार में तो ये थी आज की शॉर्टकट की thank you for watching this video